ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ከህንድ ሱቅ ባገኘዋቸው በሰባት አይነት ቅመምና ከኢትዮጵያ በመጣ በኮረሪማ እንዴት ቆንጆ የሆነ የመከለሻ ቅመም እንደማዘጋጅ አብረን እናያለን ወደ አሰራሩ እንሄድ በአካባቢ የአበሻ ሱቅ ስለሌለ ከህንድ ሱቅ በገዛዋቸው አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ ኩባያ ነጭ አዝሙድ፣ ቀረፋ፣ አንድ ኩባያ ገውዝ፣ አንድ ኩባያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ኩባያ ቅርንፉድ፣ አንድ ኩባያ ከሙንና ከኢትዮጵያ የመጣ ተፈልፍሎ የተዘጋጀ ኮረሪም አለኝ። እነሱን በመጠቀም ሁሉንም አንዳንድ ኩባያን ያደረኩት ቆንጆ የመከለሻ ቅመም አዘጋጃለሁ። ከአንድ ሱቅ ያላገኘሁት ጥምዝ ብቻ ነው። ጥምዝ የለውም፣ ሌላው ሁሉ ነገር ስላለው ችግር የለውም። እናንተ ግን ካገኛችሁ ጥምዝ አስገብታችሁ ስሩት። የቀረፋውን እንጨትና ገውዙን ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። ቀረፋውን ሰበር ሳደርገው ትንሽ ለዘዝ ስላለብኝ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። ድስት ውስጥ አንድ ኩባያ ኮረሪማ፣ አንድ ኩባያ ቅርንፉድ፣ አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ ኩባያ ከሙን፣ አንድ ኩባያ ነጭ አዝሙድና አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ አስገባና እሳቱን ቅንስ አድርጌ አምሳቸዋለሁ። ቅመሞቹን ከመፍጨታችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። በመጀመሪያ ቀረፋውን እና ገውዙን ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ገውዙ በጣም ጠንካራ ስለሆነ በደንብ ድቅቅ እስኪል ድረስ መፍጨት አለብን። ቀረፋውንና ገውዙን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። እነፋና ወንፊቱ ላይ የቀረውን ደግሞ መልሽ እየፈጨው እየነፋው በዚህ መልኩ አዘጋጀዋለሁ። አሁን ደግሞ የቀሩትን ስድስቶቹን በአንድ ላይ ያመስኳቸውን ቅመሞች እፈጫቸዋለሁ። ቅመሞቹን ነፍቼ ጨርሻለሁ። ላይ ያገላበጥኩ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ በዚህ መልኩ እያገላበጥኩ አቀላቅላቸዋለሁ። ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የመከለሻ ቅመም አሰራር። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሰራሬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።